सायलॅब च्या कॅल्क्युलेशन्सवरील वरील पाठात स्वागत आपण मॅक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये सायलॅब व्हर्जन 5.2 वापरत आहोत ही कॅल्क्युलेशन्स सायलॅब च्या दुसऱ्या व्हर्जन मध्ये तसेच लिनक्स आणि विंडोज वरही चालतील iterationसीई फाईल मध्ये उपलब्ध असलेला कोड वापरू ही फाईल सायलॅब एडिटरद्वारा उघडली आहे तो फक्त एडिटर म्हणून वापरू कोलन ऑपरेटर द्वारा वेक्टर बनवू i is equal to 1 colon 5 ह्यामुळे 1 ते 5 असा 1 ने वाढणारा वेक्टर बनेल ह्या कमांडमध्ये i is equal to 1 colon 2 colon 5 मधला 2 हा अंक वाढ दर्शवतो 1 पासून वेक्टर सुरू होतो तो 5 च्या पुढे जात नाही पण इक्वल टू 5 होऊ शकतो शेवटचे आर्ग्युमेंट 6 झाले तरी रिझल्ट तोच राहतो ह्याचे स्पष्टीकरण देणे कठीण नाही असे का होत असेल आता फॉर स्टेटमेंटचा उपयोग आयटरेटिव्ह कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी करू for i is equal to 1 colon 2 colon 7 disp i end of for loop हे कट करून सायलॅब कन्सोलवर पेस्ट करून एंटर दाबा लूप कार्यान्वित होताना हे आय ची व्हॅल्यू प्रिंट करेल डिस्प कमांडमुळे त्यात दिलेली आर्ग्युमेंट्स दाखवली जातील फॉर लूप हे इंटीजर व्हॅल्यूजसाठी वापरतात या केसमध्ये एक तीन पाच आणि सात या चार इंटीजर व्हॅल्यूज दिसत आहेत फॉर लूप मध्ये जितक्या वेळा आयट्रेशन्स होतात त्याला प्रिओरी म्हणतात या पाठाच्या उरलेल्या भागात डिफॉल्ट इन्क्रिमेंट 1 घेऊ पुढील लूपने सुरू करू i equal to 1 to 5 disp i end break स्टेटमेंटद्वारे हा कोड मॉडिफाय करू शकतो ह्यामुळे आय हा फक्त 2 पर्यंत दिसत आहे आय च्या अंतिम व्हॅल्यूपर्यंत म्हणजे 5 पर्यंत हे आयटरेशन गेलेले नाही आय हा 2 झाल्यावर इफ ब्लॉक पहिल्यांदा कार्यान्वित होईल परंतु ब्रेक कमांड लूप समाप्त करेल इंटरमिडिएट कंडिशन पूर्ण झाल्यास लूपच्या बाहेर पडण्यासाठी ब्रेक स्टेटमेंट वापरतात आय इस इक्वल टू 2 स्टेटमेंटमध्ये दोन वेळा इक्वल टू साइन वापरतात प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेसमध्ये इक्वॅलिटीची तुलना करण्यासाठी ही सर्वमान्य पद्धत आहे ह्या कंपॅरिझन स्टेटमेंटचा रिझल्ट बुलियन असतो ट्रू किंवा फॉल्स येथे कंटिन्यू स्टेटमेंट पेस्ट करून एंटर दाबा आय हा फक्त 4 आणि 5 साठी दिसेल i less than or equal to 3 स्टेटमेंटनुसार आय हा 3 किंवा कमी असल्यास काहीच दिसणार नाही कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्रॅममधील उरलेले लूप सोडून देते हे ब्रेक स्टेटमेंट प्रमाणे लूप समाप्त करत नाही आय पॅरामीटर इन्क्रीमेंट होतो आणि नवीन आय साठी लूप ची सर्व कॅल्क्युलेशन्स कार्यान्वित होतात येथे थोडे थांबू less than or equal to प्रकारच्या ऑपरेटर्स विषयी माहिती घेऊ टाईप करा help less than or equal to enter दाबा हा सायलॅब हेल्प ब्राऊजर उघडेल लेस या पर्यायासाठी हेल्प उपलब्ध असल्याचे दिसेल हे बंद केल्यावर टाईप करा हेल्प लेस आपण गरजेनुसार हेल्प इन्स्ट्रक्शन्स पाहू शकतो हे बंद करू सायलॅबमध्ये मध्ये प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजेस फॉर स्टेटमेंट प्रभावी ठरते वेक्टर फॉर लूपचे उदाहरण पाहू हे स्क्रिप्ट व्ही च्या सर्व व्हॅल्यूज दाखवत आहे आतापर्यंत आपण फक्त व्हेरिएबल्स दाखवत होतो तसेच कॅल्क्युलेशनचा रिझल्टही दाखवू शकतो खालील कोड संख्येचे वर्ग दाखवतात फॉर लूप समजावण्यासाठी बराच वेळ दिला आता व्हाईल लूप पाहू बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू असल्यास व्हाईल स्टेटमेंट लूप कार्यान्वित करते लूपच्या सुरुवातीला एक्सप्रेशन ट्रू असल्यास व्हाईल लूपची स्टेटमेंट्स कार्यान्वित होतात जर प्रोग्रॅम बरोबर लिहिलेला असेल तर एक्सप्रेशन फॉल्स होते आणि लूप समाप्त होते व्हाईल लूपसाठी उदाहरण पाहू एक ते सहा ह्या आय च्या व्हॅल्यूज दाखवल्या आहेत व्हाईल लूपमध्ये ब्रेक आणि कंटिन्यू स्टेटमेंट्स तशीच काम करतात जशी फॉर लूप मध्ये करतात ब्रेकचा उपयोग पाहू आय ची व्हॅल्यू तीन झाल्यावर ब्रेक स्टेटमेंटद्वारा प्रोग्रॅम लूपच्या बाहेर पडतो व्हाईल लूपमध्ये कंटिन्यू स्टेटमेंटचे उदाहरण लिहून पहा आपण आयटरेटिव कॅल्क्युलेशन्स पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत स्पोकन ट्युटोरियल्स हा टॉक टू टीचर प्रोजेक्टचा भाग असून यासाठी national mission on education through I C T कडून अर्थसहाय्य मिळाले आहे संबंधी अधिक माहिती पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे धन्यवाद